Witajcie bardzo, bardzo serdecznie e, w mojej takiej krótkiej wstawce cotygodniowej. Jak zwykle, znaczy nie jak zwykle, staram się być dosyć często na spacerze, przynajmniej raz na tydzień, e, albo i częściej, e, gdzieś tam chodząc po naszych tutaj lasach podsądeckich. jestem właśnie na trasie na Cyrle. To jest z tyłu z Rytro, minąłem zamek, ruiny zamku, w sumie już nie ruiny, bo odbudowali. E, no i tak sobie łażę i nie, to nie jest tak, że przypadkiem zrobiłem, no robię nagranie, bo faktycznie no, e, ten aparat po coś wziąłem, żeby, go nagrywać, żeby nim nagrywać właśnie. Jaki temat na dzisiaj? Słuchaj, słuchajcie, e, temat, który się bardzo często pojawia jako problem, mianowicie nie odróżniacie zaimków osobowych od dzierżawczych i chciałbym to pokrótce wyjaśnić w przykładach zaimek osobowy to jest ja, ty, on, ona, ono, nie? Ich, du, as, yes, via, i as, i. I zaimki osobowe się pojawiają również w różnych przypadkach. Na przykład kocham ciebie. To ciebie to zaimek osobowy. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Na przykład zajmek dzierżawczy to będzie kocham twoją mamę. Twoją, twoja, to jest zajmek dzierżawczy. Ich liebe deine Mutter. Jedziemy do niego. Ja tak się rozglądam, przepraszam, ale cały czas słyszę trzask, jest taki wiatr. Nie wiem, czy słyszycie ten szum. To nie jest pociąg. Brzmi jako pociąg albo jakaś autostrada. Nie, po prostu to są. To jest szum drzew, które tutaj z tyłu słyszycie. <coughs> jedziemy do niego, do niego to jest osobowy zajmek. Wir fahren zu ihm. Wir fahren zu ihm. Natomiast jedziemy do jego ojca, to jest wir fahren zu seinem Vater. Sein to zajmek dzierżawczy. Zaimki dzierżawcze, mein, dein, sein, one się pojawiają tylko i wyłącznie przed rzeczownikami. One muszą określać rzeczownik, nie? meine Mutter, moja mama, deine Mutter, twoja mama, seine, oma, jego babcia. Natomiast osobowy to jest ciebie, jego, nas. Widzimy was, nie? Czy Za chwilę przejdziemy do przykładów. No właśnie. Yy, widzimy was. Widzimy was. To będzie wir sehen euch. Wir sehen euch. To jest osobowy. A dzierżawczy widzimy, widzimy wasze dzieci. Wir sehen eure Kinder. Wir sehen eure Kinder. Eure to jest zaimek dzierżawczy. On stoi przed rzeczownikiem. Musi go określić. E, to nie jest tak, że wzajemnie osobowe i dzierżawcze są zamienne, bo tak mam wrażenie, że niektórzy z Was myślicie. E, wynika to, może to z różnych powodów wynikać. Kwestia nauczyciela, kwestia wytłumaczenia tematu, E, tutaj tylko wspomnę o takim czymś, że e, w, podręcznikach zaimki dzierżawcze Mein, Dein, Sein wiecie, w tej formie tabelarycznej, jeżeli przedstawić komuś, jakimś uczniowi, uczniom się przedstawia w formie tabeli, moim mniemaniu bardzo często robi się błąd, ponieważ yy, czasami nie podaje się rzeczowników przy tych zaimkach dzierżawczych, rozumiecie? Macie w tabeli mein, dein, sein, ja, oja, unser. I wasze oko, wasz umysł przyzwyczaja się do tego, że zaimek dzierżawczy może stać sam, solo. A to jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, rozumiecie? Mein, sein, ja zawsze stoi przed rzeczownikiem jakimś. Jej mama, ihre Mutter. Jego ojciec, sein Vater. Nasza klasa, unsere Klasse. Nie ma czegoś takiego, że unsere, seine, meine. <clears throat> E, no, jest trochę, ale w języku potocznym. Na przykład e, do kogo należy ten samochód? Wem gehört das Auto. Wem gehört das Auto. I tu jest taka wyjątkowa sytuacja w języku potocznym. Mówi się das ist meins. Kropka. Das ist meins. Ale to SK wynika z rodzajnika das, który stoi przed auto. Ale nie chcę mieszać, ok? E, kolejny przykład. E, e, dzwonimy do niej. Wir rufen sie an. Wir rufen sie an. Sie to zajmek osobowy. Dzwonimy do niej. Natomiast <clears throat> dzwonimy do jej rodziców. Wir rufen ihre Eltern an. Wir rufen ihre Eltern an. Jest ihre zajmek dzierżawczy. Jej kto co Eltern. Rozumiecie? Pokrótce na tym polega różnica między dzierżawczymi a osobowymi. Oczywiście ja tutaj użyłem jeszcze przypadki, datywy, akusatywy, to chyba widzicie i słyszycie. Ale tak to mniej więcej wygląda, nie? Na przykład, jeszcze jeden przykład, no masło myślane. E, rozmawiamy z nimi. My z nimi rozmawiamy, e, z nimi rozmawiamy. Wiesz, sprechen mit ihnen. Ihnen to jest datyw od oni, nie? To jest osobowy. Rozmawiamy z nimi a rozmawiamy z ich E, z ich nauczycielami. Wir sprechen mit ihren Lehrern. Wir sprechen mit ihren. Tu się pojawia NK, bo chodzi o w liczby mnogiej. Pokrótce tak to wygląda w opisie tego, będziecie mieć, w opisie tego macie e, możliwość e, jakby zweryfikowania tych zdań, bo mam je tutaj, w, to co widzicie, obok. Przy okazji zapraszam do, do moich live'ów, tak, zaproszenie na live'y w marcu z moją grupą średnio zaawansowaną w środę. Robimy, słuchajcie, e, co my robimy? Rajd po spójnikach. Biorę kilka czasowników i buduję z nimi zdania ze wszystkimi spójnikami w języku niemieckim. Rozumiecie? Taka zabawa, taki rajdzik. Eee spójniki, które wymuszają różną kolejność, różny szyk i tak dalej, nie? Także przy okazji zapraszam Was też na tego rodzaju zabawę live'ową. Oczywiście Quizlet, aplikacja Quizlet. Jeżeli chcecie mieć do nich dostęp, to macie też w opisie link do darmo, do, do linku do, do lekcji darmowych, które mam na Quizlecie, ale też mam lekcje płatne. E, oczywiście więcej, oczywiście tak już bardziej mm, e, no, obszerniej e, zajmuję się tematem i staram się też tam wyeksploatować jak najwięcej informacji. No i grupa na Facebooku, którą pewnie wiecie, że można do niej należeć. Dziękuję Wam bardzo i do kolejnego filmu. Trzymajcie się, hejka!